टैली में यूज होने वाली छोटी सी शॉर्टकट की लेकिन है बड़ी काम की तो आइए देखते हैं टैली प्राइम 2.0 में ये शॉर्टकट की है क्या सबसे पहले देखिए डेबुक पे आते हैं अब ये सारे रिकॉर्ड्स हमको दिख रहे हैं कोई एंट्री क्रेडिट नोट में पास हुई है कोई सेल्स वाउचर में कोई परचेज में कोई पेरोल की एंट्री है अब हम ये चाहते हैं कि ये पेरोल की एंट्री जब हम डेबुक में जाएं तो हमें ना दिखे यानी इसे हम हाइड करना चाहते हैं तो क्या कोई शॉर्टकट की है आपको यहाँ पर इस पट्टी पर कोई भी शॉर्टकट की फिलहाल तो अभी नहीं दिखेगी ठीक है आपको क्या करना है मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करना है जिसको आप हाइड करना चाहते हो वहां चले जाइए जैसे मैं इस पेरोल वाले जो एंट्री है इसको हाईलाइट हाइड करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूंगा और ये देखिए ये हाइड हो जाएगी इसी तरह से अगर मान लीजिए इस कैश वाली एंट्री को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए ये हाइड हो जाएगी